Znaš kako kažu? Nije... Nije... Kome je namenjen, kome je suđen. Tako je. Opet smo na staro mjestu, stara adresa. Ne kažem, opet smo došli u Barajevo, pa smo prošli put malo promašili termin. Bačevac. Bačevac. Molim, molim te, to nemoj zaboraviti zato što to domaćina vređa. Pa dobro, Barajevo veliko, velika opština. Ali... Lovili smo svuda. Danas imamo nešto novo. Danas je iskustvo sa nama. Profesor je danas tu. Uvijek kako se trese. Uvatilo već. možete da vidite šta radimo. dva tu I naravno, Evo kako sam pucao juče. Ajde sad da proceniš ovo. Sveka. Snimaš ovo? Karte su podeljene. Vektora možeš povesti. Dozvolite. Šta? Gospodin, dozvolite. Ja u seku, a, a nama već iza leđa došao srndač, Mislim, čuo se u šumi. Prva pozicija je ovaj kondicionalni trening. Šakal je bio blizu. Srndač je bio direktno iza nas. Tako je. Dobro. Nešto je bilo. Da, da. nakolju. jedna. Teren dobro poznat, ovdje smo mnogo puta samo da pistimo. Da, znači da vidimo ako ćete da izađe, izađe. Ajde. something. krećemo u nove radne pobjede. Ova je kombinacija sada, dragi gledaoci. Ovo je do sad još neviđeno, da ne kažem ja i Branko. Da, prvi put. Prvi put, ja nemu da dođemo u red da ovih malih skotova. Te daj vodi ovoga da puca deformiteta, pe daj vodi ovoga da puca ovo, pa de ono. naših grešaka. To je neokreće dupe, kao dan da mislim da će izaći. A nisam mislio da da... Ja da bili Hajde da probamo i ovaj. Ja još nisam u podne pucao sam daće, to jest u jedan sat, tako da... Vreme da i to probamo. Opet ćemo pokušati onoga što, što jutros nismo imali šansu da pucamo, što je bio najbliži. Tako da se najbolje. Hajmo. Prijatnih 36 stepeni. Ne gori. Kažu tako treba. Bolje miriše, tako kažu. Reci mi kako, kako ste došli na ideju da lovi sandaća na ovaj način? Pa da se malo izazovemo. 아, 어? А той. Došao je pojačanje u 12. Ajde, vadi toplo da šta zajedno. I rekli smo, klikamo. Pa srna je tek počela da se pari i pravi još uvijek velike krugove. E sad, da li je to srnaću druga ili treća srna, to ne znam, ali je tek počela ova srna da se pari. Ništa da se vratimo, da se spustimo tamo gde, smo ih videli peća. Ja bih ovdje ostao da vidim kako će kretanje njihovo da Evo tragovi ovdje izluparena jedna srna. To su uski krugovi gdje je srnač uspeo, stvari srna je dozvolila da je upar. evo dve pravilne dva pravilna kruga. Evo, kao osmica. Ili po narodski rečeno gdje je igralo vilino kolo. <laughs> Potrudili smo se oko ovog srndača, ali nije se ukazala prilika srna ga je odvukla, tako da moje sreće opet. Idemo dalje. Imamo konstataciju. Niske su rolbale. Niske. Za tebe da. <laughs> To tamo главна тачка. А, испред задруги да, е сладолед. Него шта. Сладолед и Pa ja ne mogu verovati. Šta? Ja dalje ne mogu da verujem da se samo ovako... <laughs> e, jesi snimio? E, da sam stisao recu piču. Kako? Da sam stisao... Ja da te s kompu. <laughs> lep trofej. Čuj, lep trofej. Čuj, lep trofej. Šesta godina. E, lep raspored. Pogodak taman. <laughs> <laughs> ne previše ikričav. Pogodak odličan. Odlično ciljao. Da. U centru ljudi. Marko, prijatelj moj, čestitam. Hvala Imaš srca. puno ovako lepih trofeja. će Bog. će Bog da bude. Ovo je baš, baš. Zalogaj. Zaista lep trofej. opet nas opet u terenu. Prepustio sam ti onog sandača što smo spazili. Osjetio sam da ti treba malo poleta, a sad ja mogu na miru da lovim. Ajde. Zahvaljujem. Ušao sam da pačke dobro. Što to znači? Ne znam, to mi se još nije desilo. Beep. da pravimo last minute. Mislim da je last minute otišao upravo. <laughs> Mm, nismo imali sreće. Nismo imali sreće, taman kad smo krenuli nazad, pojavio se na bregu, ali bez šanse za pucanje. Bio je dobar vetar, to sam neko da će da još malo. Pa ne, nije bio siguran, da. Znači dugo je stavio. A pa više sreće ujutro. Marko Elimić. Šta vi kažete, gospodine? Lako jutro. Pa kaže, zašto ustaješ mnogo rano? Pa zbog ovo. Svaki put iza sam gađa. Često. Nisam pucao nikada, ali sam vodio ove što su pucao. Kako je razmislim, ja nisam nikad pucao sam dađa sa Bravo. Bravo, bravo, bravo. Dobar pogled. Da nije bio ovako zanimljiv trofej, ne bi pucao. Znaš kako kažu? Nije... Nije... Kome je namenjen, kome je suđen. Tako je. To je taj što nas je par puta. E, znaš da sam imao na ovakoj, e, sad ću da pucam i vradim ovako, već vidim, ali nisam stisao barak, već vidim da sam napravio Ko? Znaš gdje si ga tu? Gdje? Možda malo više prema Pa ja sam ga vatao po pola. Ti čuo kugale? Čuo sam pa, da je vojilo... Buć. Buć. Dobro. Čavra je tu. Sad ću ti kažem, tamo nešto buni, gdje sam pucao. 185 metara. A da. 220 jad. Ha? 220 jad. kamere, pucali smo ga ovdje pored ovog žbuna. I on je op, krenuo dole. Tako pa da. Pa dobro se čuo udarac. Ja vjerujem da je on je pravio da je motor Da je desno. Znaš? Şey, imza. Evo, našli? <laughs> Dobro, samo budemo da ispražimo pušku. Oho, dobro se zavuko. A ja ću ti pridržati pušku, a ti pogledaj. <laughs> Da kažem, li bolje nego što sam ovaj, očekivao? Ne znam, pogledaj. Očigodno da ja nisam očekivao ništa. Pogledaj. Kako se sunce? Ti si vidio ovo na 30 metara? 12. Sunce. ćeš mu levo oko kako je. hvala ti što si mi ga sačuvao, šta da ti kažeš. Jao, jao, jao. Ovo je ono što si obećavao mojim drugarima već godinama. Ali nismo imali sreće. Pa. Znaš kako kažu? Kako ona izreka kaže? E. Boga mi, šmekno si ga dobro. E, ovaj bi imao pogodak, to me najviše zanima idemo izašao na put. Vidiš, ja sam njega dobio. Dobio gdje sam ga otprilike gađao, ali on je... Ja sam mislio da je ovdje nekako. Da, ali on je bio, on je bio pod kosom. Ja vidim oko, što mi rekao kako je oko. Izašao je na but. Da, ovo oko. Starost. Ovaj? Pa svi bi rekli da ima po tijelu četir, ali on ima boga mi osam. Čekaj, ovo oko. Vrat i ovo, minimum šest tako meni na snimke već dve godine njima. Da, da, da. Krio se tamo u baštama. Sve u baštama. I nikako da se... već dve godine ga tražimo. Svi su pokušali. Ja Imali smo priliku, ja i Mali. Da. Prošli vikend. Ali eto, kamera nije bila gdje treba. Nažalost nije teo na vabilicu jutros, mada on je nas vidio na horizontu, možda bi došao na vabilicu, ali ovaj, nije to mlad srndač, tako da... Ali dobro, odličan trofej. Hvala puno. Na jednom prelepom deformitetu. Odlično zapažanje, sve kako treba. Sreće je bilo ovog jutra na našoj strani, i eto, došli smo do jednog fantastičnog trofeja koje ganjamo već drugu sezonu. <laughs> Drugu sezonu. Ali eto, ovaj, to vi ste ga vidjeli tek prošli vikend. Pre toga nismo ni imali priliku da ga vidimo. Ali stvarno, jedan fantastičan trofej. Daljina malo veća, 185 metara, ali... Pa morali smo, nije htio da, da reagujemo. Nije, nije htio na vabili a već nas je i video ali bar 30.06. Nije ono otočao puno, mora neki 40 metara. A nema ni toliko. Da. Tako da mogu misliti da je unutra bomba. No to je... Metak odradio svoje. Biće... Biće... Biće žuta rukavica za... A dobro, šta da radimo, umoram. Fantastično. je ekstra trofej. Ekstra. Sve kako.